je wilt van mij. Zeg me en ik geef het. Jij bent degene die ik wil. Zeg me en ik hou me chill. Zeg me wat je wilt van mij. Zeg me en ik geef het. Jij bent degene die ik plezier bij je papi Ik wil weinig van je hebben, heb je nu al als mama die en Je bent er één, eentje die ik mag Was helemaal verkocht toen ik je voor het eerst zag, oh oh je doet zo Ziet de vlinders binnen in me en heb schijt aan mijn dood Daarom wil ik jou als mijn vrouw, ik blijf je trouw In Engel als het ware en ik schud niet uit mijn mouw Je bent erin uit velen, ja je bent erin met klassen. Ik wil je hier bij mij, dus trek maar in met je tassen Een hele leuke tijd, en dat krijg je geheim Je bent een lieve meid en ook wel een schoonheid Wat? Zeg me wat je wilt van mij Zeg me en ik geef het Jij bent degene die ik wil Zeg me en ik hou me chill Zeg me wat je wilt van mij. Zeg me en ik geef het. Jij bent degene die ik wil. Zeg me en ik hou me chill. Jou wil ik ook en je weet het. Ik ben die tijd op je dood is vergeten. Zeg me wat je wilt en ik zal het je geven. Zeg me wat je wilt, ik wil alles met je delen. van je aanpak. Ik zeg die takje goed, het is nou eenmaal hoe ik ben. Bij dames zit ik dat omdat ik ze verwend. Maar jij liefje, je bent een apart geval. Hoe je stond, hoe je keek, maar je kopie vooral. Mop het op, drop het op, ik wil alleen maar op je kop. Dus honingdruppel, ben gesukkeld, ben geen doorsnee fucker. Een man met op, een man met dromen, dus een man met toekomst. Wacht tot op een vrouw die uiteindelijk naar me toekomt. Zeg me en ik geef het, jij bent degene die ik wil. Zeg me en ik hou me chill. Zeg me wat je wilt van mij. Zeg me en ik geef het, jij bent degene die ik wil. Zeg me en ik hou me zit zo hoog, als een vogel vlieg ik hoog En je weet dat ik niet loog, dat die sukkel jou bedroog Elke keer, dus geloof wat ik jou vertel Het gevoel ging zo snel, ja de vond die was er wel Ik zat lekker in mijn vel en ik belde je snel Eerst het is wat vast en ik kreeg kippenvel Die je me pakte bij mijn hand, die je me kuste op mijn wang Oh, mopje doet zo, oh oh Mopje doet zo, oh Mopje doet zo, ziet de vlinders binnen in me en het schaadt aan mijn dood Oh mopje doet zo. Zeg me wat je wilt van mij. Zeg me en ik geef het. Jij bent degene die ik wil. Zeg me en ik hou me chill. Zeg me wat je wilt van mij. Zeg me en ik geef het. Jij bent degene die ik wil. Zeg me en ik hou me chill.